Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա մեր վիդեոդասի թեման է գերմաներենի հոլովները։ Մենք միասին կփորձենք հասկանալ, թե ինչի համար են հարկավոր հոլովները, քանի հոլով կա գերմաներենում եւ ամենագլխավորը, ինչպես են փոփոխվում գոյականները հոլովվելիս։ Գերմաներենում կա 4 հոլով. նոմինատիվ, որը պատասխանում է վեր, was, հարցերին. Ով ինչ։ Գենետիվ. Wissen. Ում ինչի։ Դատիվ, որը պատասխանում է վեմ, վան, ո, վի հարցերին, ում, երբ, որտեղ, ինչպես։ Ակուսատիվ. Վեն, վաս եւ ոհին։ Ում, ինչ, որտեղից։ Սրանք գերմաներենի 4 հոլովներն են և այն հարցերը, որոնց պատասխանում են այդ հոլովներով դրված գոյականները։ Նոմինատիվ Նոմինատիվը, ինչպես տեսանք, պատասխանում է վեր վազ հարցերին։ Սա գոյականի ուղիղ ձևն է։ Ձևով նման է մեր ուղական հոլովին, ցույց է տալիս գործողություն կատարող անձ կամ առարկա և նախադասության մեջ կատարում է ենթակայի դեր։ Ես այստեղ գրել եմ մի քանի օրինակներ եւ նոմինատիվով դրված գոյականները ընդգծել եմ։ Mein Freund ist Student։ Իմ ընկերը ուսանող է։ Der դե Mercedes kommt aus Deutschland։ Mercedes-ը ստեղծվել է Գերմանիայում։ Der դե Fußball liegt im Gras։ Գնդակը ընկած է խոտերի մեջ։ Die Weihnachten ist ein Familienfest։ Սուրբ ծնունդը ընտանեկան տոն է։ Die Weihnachten-ը այստեղ նոմինատիվով դրված գոյական է։ Der Fußball-ը, Der Mercedes-ը, Mein Freund-ը նույնպես։ Դրանք բոլորը պատասխանում են վեր կամ վազ հարցերին։ Անցնենք առաջ։ Այս աղյուսակի մեջ ես ներկայացրել եմ մի քանի օրինակներ ասվածի վերաբերյալ։ Ինչպես գիտեք, գերմաներենում գոյականները ունեն սեռ, արական մուսկուլին, իգական ֆեմինին, natural չեզոք եւ այս սյունակում ներկայացված է plural form-ը որը հոգնակին է, եւ personal pronouns, որը անձնական դերանուններն են։ Their onkel ակուսատիվ their onkel նոմինատիվով դրված գոյական է։ Their onkel, dies er onkel, ein onkel, kein onkel, unser onkel։ Այստեղ մենք տեսնում ենք արական հոդը դեր, դիեզեր այդ er այն անորոշ հոդն է, մենք գիտենք քայն ժխտական հոդ, հոդն է, քայն։ Ոչ մի եւ ունզը մեր։ Այժմ ֆեմինա ֆեմինինը իգական սերի գոյականը դի տանտե մորակույր դիեզե տանտե այդ մորակույրը այն տանտե մորակույր անորոշ Քայնե տանտե, ոչ մի մորաքույր, ունզը տանտե, մեր մորաքույրը։ Չեզոքսերի գոյականները՝ դաս բուխ, դիեզը բուխ, այն բուխ, քայն բուխ, ունզը բուխ։ Բուխ նշանակում է գիրք։ Գիրքը, այս գիրքը, գիրք, ոչ մի գիրք եւ մեր գիրքը։ Պլյուար ֆորմում, հոգնակիում գրել եմ Դիքինդը։ Դիքինդը երեխաները։ Դիեզե քինդը այս երեխաները։ Kinder այստեղ որովհետև անորոշ հոտ գոյություն չունի հոգնակի թվում անորոշ հոտ չի դրվում չենք օգտագործում keine kinde keine kinde ոչ մի երեխա unser kinder մեր երեխաները և personal pronouns-ները նոմինատիվում՝ իշ, դու, եղզի ես, վիր, իղը, զի հարգալից զի մեծատառով և զի փոքրատառով, որ նշանակում է նրանք։ Բոլորը դրված են ուղիղ ձևով։ Նոմինատիվը գոյականի ուղիղ ձևն է։ Եվս մի անգամ կրկնում եմ, որ նման է ձևով մեր ուղական հոլովին։ Անցնենք առաջ։ Հաջորդ հոլովը մեր մոտ ջենետիվն է, որը պատասխանում է 50 հարցին։ Գենետիվով հանդես եկող գոյականը ձևով նման է մեր սեռական հոլովին։ Պատասխանում է ում, ինչի, ինչերի հարցին եւ ցույց է տալիս այն առարկան, որին պատկանում կամ վերաբերվում է որևէ բան։ Wir kommen am Ende der Woche Մենք կգանք շաբաթվա վերջում, դեր վոխեն այստեղ դրված է գենետիվով։ Die Nase des Affen sehen lustig aus. Des Affen Այստեղ աֆեն դրված է գենետիվ հոլովով, աֆը նշանակում է կապիկ։ Նախադասությունը թարգմանվում է այսպես. Կապիկի քիթը ծիծաղելի էր։ Die Nase des Affen Իրոք մեր սեռական հոլովը վերջանում է իով եւ մենք այստեղ տեսնում ենք կապիկի քիթը ցույց է տալիս պատկանելություն։ Die Nase des Affen sehen lustig aus։ Հաջորդ նախադասությունը Erwin tanzt mit der Frau seines Chefs։ Chefs։ Erwin-ը պարում է իր շեֆի կնոջ հետ։ Der Frau-ն այստեղ գենետիվով դրված գոյական է։ Der Frau զայնը շեֆ։ Շեֆի կինը։ Եվ ըստ մի անգամ համոզվում ենք, որ նման է մեր սեռականին։ Հայերենի սեռական հոլովը, ինչպես հիշում եք, վերջանում է իով։ Er kauft das Auto meines Bruders։ Նա գնեց իմ եղբոր ավտոմեքենան։ Եվ այստեղ նույնպես ես աղոսակի մեջ ներկայացրել եմ masculine, feminine, natural, plural եւ personal pronouns գոյություն չունի, ջենետիկում personal pronouns-ները չեն հոլովում։ Մնում են նույնը։ Masculine-ում այստեղ մասնիկները փոխվել են։ Դերը դարձել է des, ես ընդգծել եմ կարմիրով փոփոխված մասնիկները։ Եվ դուք կարող եք նշել ձեր տետրում, նշումներ կատարել եւ այս աղյուսակի միջոցով սովորել genitive հոդովը, շատ օգտակար է։ Հաջորդը դաթիվ հոլովն է, դաթիվը պատասխանում է վեմ, վան, ո, վի հարցերին։ Դատիվը նման է մեր տրական հոլովին և դատիվով դրված գոյականները նախադասության մեջ կատարում են անուղղակի լրացման դեր։ Այսինքն ցույց են տալիս առարկա կամ անձ, որին մոտենում է մի այլ անձ կամ առարկա, կամ որին հանգում է ենթակայի կատարած գործողությունը։ Կարճ ասած, դաթիվը ցույց է տալիս մոտեցում հանգում։ Դատիվով դրված գոյականը պատասխանում է ու ինչի, ինչերին, ինչի համար, երբ, որտեղ հարցերին։ Այստեղ ես ընտրել եմ հետևյալ օրինակները. Իշպին ին դեմ փակ։ Դեմ փակը դատիվով դրված գոյական է։ Ես այգում եմ։ Ես այգում մեջ եմ։ Իշպին ին դեմ փակ։ Ich fahre jeden Tag mit dem Auto։ Ես ամեն օր քշում եմ մեքենայով։ Meet them auto։ Ես ամեն օր վարում եմ մեքենա, հայերեն ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Ես ամեն օր վարում եմ մեքենա։ Ich fahre jeden Tag mit dem Auto։ Er gibt den Schülern Übungen։ Նա տվեց աշակերտներին վարություններ։ Նա հանձնարարեց։ Նա Նա տվեց աշակերտներին վարժություններ՝ Էղգիպտ, Տենշուլեն, Յուբունգեն։ Հաջորդ օրինակը՝ Ձեն Թուրիստեն ցայգ տեղ դիքիխե։ Նա տուրիստներին ցույց տվեց եկեղեցին։ Դեն Թուրիստենը այստեղ դատիպով դրված գոյական է։ Տուրիստները իրենց վրա կրում են այդ գործողությունը։ Դեն Թուրիստեն ցայգ Էղդի Քիրխեն։ Հաջորդ օրինակը der Hund folgte dem Kind nach Hause։ Շունը հետևեց երեխային դեպի տուն։ Եվ այստեղ դատիվով դրված գոյականների աղյուսակն է Դատիվի ժամանակ փոփոխվում են հետևյալ ձևով. դեմ օնքել, դիեզեմ օնքել, այն եմ օնքել, քայն եմ օնքել, ունզեմ օնքել։ Ֆեմինինի ժամանակ դեր թանթե, դիեզը թանթե, այնը թանթե, քայնը քայնը թանթե, ունզը թանթե եւ natural, natural ժամանակ, natural հոդը հոլովում այսպես դեմ բուխ, դիեզեն բուխ, այն են բուխ, քայն են բուխ und so են բուխ։ Փլյուար ֆորմի ժամանակ den, kindern, diesen kindern, kindern, որովհետև նորից հիշեցնեմ, որ հոգնակիում անորոշ հոտ գոյություն չունի, keinem Kindern, unserem Kindern եւ personal pronouns-ները mir, dir, im, ihr, uns euch einem Innen. Հաջորդ հոլովը ակուսատիվն է։ Ակուսատիվը պատասխանում է when, was, wohin հարցերին։ Սա նմանում է հայցական հոլովին։ Ակուզատիվով դրված գոյականը ցույց է տալիս այն անձը կամ առարկան, որն իր վրա է կրում կամ ստանում է ենթակայի կատարած գործողությունը, եւ պատասխանում է ում, ինչը, ինչերը, ուր, որքան, որքան ժամանակ, երբ հարցերին։ Ընտրել եմ հետեւյալ օրինակները. Մարիա լիստ այն բուխ։ Մարիան կարդում է գիրք։ Գիրքը իր վրա կրում է կարդալու գործողությունը։ Այն բուխ։ Սա դրված է ակուսատիվ հոլովով։ Er liegt es auf das Regal։ Էղլեկտես auf das Regal։ Das Regal-ը դարակը։ Նույնպես գրված է ակուսատիվով։ Ich lege das Buch auf den Tisch։ Ես դրեցի գիրքը սեղանին, սեղանի վրա։ Սեղանը իր վրա գրեց գործողությունը։ Ich gehe in den Bahnhof։ Ես գնում եմ կանգառ։ Ich stell sich vor die Tür. Նա կանգնած էր դրան առաջ։ Er lauft zwischen die Autos. Նա քայլեց մինչև մեքենան։ Նա քայլում է մինչև մեքենան։ Ich gehe in die Schule. Ես գնում եմ դպրոց։ Եվ նույն աղյուսակը ներկայացված ակուսատիվով. դեն օնքել, դիեզեն օնքել, այնեն օնքել, քայնեն օնքել, ունզն օնքել։ Դի տանտե, դիեզե տանտե, այնե տանտե, քայնե տանտե, ունզղը տանտե։ Ֆեմինինը ֆեմինինի ժամանակ ոչ մի վերջավորություն չի ստանում, միայն հոլովում է Արտիկլը, դի արտիկլը։ Սրա մասին կխոսենք այս վիդեոյի ընթացքում։ Natural, das Buch, dieses Buch, ein Buch, kein Buch, unsere Buch։ Plural form-ի ժամանակ die Kinder, diese Kinder, Kinder, keine Kinder, unsere Kinder։ Եվ personal pronouns-ները Անձնական տերանունները միշ, դիշ, ինն, զի ես, ունս օյխ, զի զիմ։ Եվ հասանք ամենահետաքրքիր մասին։ Մենք ասեցինք, որ գերմաներենում կա 4 հոլովներ՝ նոմինատիվ, գենետիվ, ակուզատիվ, դատիվ։ Բայց բացի այդ 4 հոլովներից մենք ունենք նաև հոլովների տեսակներ՝ ուժեղ հոլովում եւ թույլ հոլովում ինչպես նաև խառը հոլովման տեսակ, որոնց մասին կխոսեմ հիմա ավելի մանրամասն։ Այստեղ ես ներկայացրել եմ աղյուսակի մեջ, թե որ հոլովի ժամանակ ինչպես է փոփոխվում արտիկլը։ Նոմինատիվի ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ այն ուղիղ ձևն է՝ դեր, որոշալ հոդը եւ այն անորոշ հոդը ֆեմինին ֆեմինինը դի այն է ուղիղ ձևն է ուղիղ արտիկլն է դի իգական սերի արտիկլն է դի արտիկլը եւ այն է անորոշ արտիկլը իգական սերի չեզոքի ժամանակ das այն plural form-ի ժամանակ դի եւ plural form-ի հոգնակիում բացակայում է հոգնակիում բացակայում է անորոշ հոդը Գենետիվում գենետիվ հոլովի ժամանակ արական սերի դեր արտիկլը փոխվում է դեսի։ Ինչպես նաև գոյականի վերջում կարող է ավելանալ s կամ is մասնիկը։ Անորոշ արտիկլի դեպքում եւս կարող է ավելանալ s կամ is։ Եվ դաթիվ դաթիվում դառնում է դեմ այն եմ։ Սրանք հեշտ է հիշել, եթե մենք այստեղ նայենք, որ դաթիվը պատասխանում է վեմ հարցին, դաթիվը պատասխանում է վեմ հարցին, իսկ այստեղ արտիկլը դառնում է դեմ եւ այն եմ։ Վեմ, դեմ, այն եմ։ Այսպես հեշտ կարող եք հիշել։ Իսկ ակուսատիվի ժամանակ գոյականը պատասխանում է վեն հարցին եւ համապատասխանաբար արտիկլը դառնում է դեն այն են ուրեմն մենք արական սերի ժամանակ ունեցանք բոլոր հոլովների հոլովա ձևը դեր այն դես այն ես դեմ այն եմ դեն այն են Եթե գոյականի վերջում ավելանում է s կամ es մասնիկը, այդպիսի հոլովումը կոչվում է ուժեղ հոլովում։ Ուժեղ հոլովման են ենթարկվում արական սերի համարյա բոլոր գոյականները, համարյա բոլոր, և չեզոք սերի բոլոր գոյականները, բացի 10 հերցից։ 10 հերց գոյականը որը ունի խառը հոլովում։ Եվս մի անգամ կրկնում եմ չեզոք սերի բոլոր գոյականները եւ արական սերի մեծամասնությունը ունի ուժեղ հոլովում, այսինքն վերջում ավելանում է s կամ is։ Թույլ հոլովման առանձնահատկությունը այն է, որ բոլոր հոլովներում Բացի նրանից, որ թեքվում է արտիկլը, տեսեք, այստեղ մենք տեսնում ենք նույն դես, այն ես, դեմ, այն եմ, դեն, այն եմ։ Բացի նրանից, որ թեքվում է արտիկլը, բոլոր հոլովներում ավելանում է նաև ի կամ in մասնիկները։ Բացի նոմինատիվից, այստեղ ես կանաչ գույնով ներկել եմ, որպեսզի ավելի པարզ լինի եւ հիշվի։ Բոլոր հոլովներում ավելանում է in-ը բացի նոմինատիվից, բացի ուղիղ ձևից։ Այսպիսի հոլովումը կոչվում է թույլ հոլովում։ Թույլ հոլովմանն են ենթարկվում արական սերի շնչավոր գոյականները։ Եվ հաջորդը իգական սերի հոլովումն է։ Իգական սերի ժամանակ ոչ մի Մասնիկ ոչ մի վերջածանց չի ավելանում, իգական սեռի գոյականների հոլովման ժամանակ հոլովում ենք միայն արտիկլը։ Եվ չեզոք սեռը։ Չեզոք սեռի ժամանակ, ինչպես իմացանք, չեզոք սեռի բոլոր գոյականները հոլովում են ուժեղ հոլովմամբ, այսինքն վերջում ավելանում է ES ES Բացի դասհերցից, որին կանդրադառնանք, դասհերց սիրտ գոյականը, որը ենթարկվում է խառը հոլովման, բայց ինքը չեզոք սեռ է։ Հոգնակի հոլով հոգնակի հոլովելիս, գոյականների հոգնակին հոլովելիս միայն դաթիվում, միայն դաթիվ հոլովում ենք ավելացնում n մասնիկը մնացած տեղերում ոչ մի մասնիկ չի ավելանում, ինչպես որ ինքը կա, նույն, նույն ձևով մնում է։ Հոգնակին հոլովելիս։ Հոգնակին հեշտ է հիշել։ Մի հատ դեղին վանդակ դաթիվ հոլովի դիմաց։ Եվ նույն աղյուսակն է, բայց ես փորձել եմ կենթանացնել, այսինքն այստեղ գրել եմ ինչ որ գոյականներ, որպեսզի ավելի པարզ երևա այդ հոլովները։ Der Vater, արական սեռի գոյականը, հայրիկ, եւ Der Bruder, եղբայր, արական սեռը նույնպես։ Եվ այստեղ ես գրել եմ Der Vater, Der Bruder, ein Vater, ein Bruder։ Des Vaters, des Bruders, eines Vaters, eines Bruders։ Եվ տաթիվի ժամանակ ոչ մի բան չի ավելանում ոչ մի վերջավորություն չի ավելանում, միայն մասնիկներն են, արտիկլներն են։ Դեմ ֆադը, դեմ բրուդը, այն են ֆադը, այն են բրուդը, դեն ֆադը, դեն բրուդը, այն են ֆադը, այն են բրուդը։ Սա արական սեռի ուժեղ հոլովման ենթարկվող վանդակներ, սյունակներ։ Արական սեռի թույլ հոլովման ժամանակ, ինչպես ասացի, ե-ով վերջացող շնչավոր կոյականները, որոնք պատկանում են արական սեռին, սրանք ենթարկվում են թույլ հոլովման։ Այսինքն նոմինատիվի ժամանակ ոչ մի բան չի ավելանում, նույնությամբ մնում է։ Ուղիղ ձևն է գոյականի։ Իսկ մնացած բոլոր հոլովներում ավելանում է n մասնիկը՝ das, des affen։ Affen կապիկ։ Des affen, des jungen, jungen տղա։ Eines Affen, eines Jungen, dem Affen, dem Jungen, einem Affen, einem Jungen, den Affen, den Jungen, einen Affen, einen Jungen։ Դուք կարող եք վերցնել այս աղյուսակը եւ աղյուսակում տեղադրել այլ գոյականներ եւ ըստ իրանց սեռի որոշել, թե ինչ մասնիկ է ավելանալու։ Ֆեմինինի ժամանակ ոչ մի մասնիկ ոչ մի տեղ չի ավելանում, իգական, սա կոչվում է իգական հոլովում, իգական հոլովման ժամանակ հոլովում է միայն մասնիկը, D մասնիկը եւ այն է մասնիկը։ D որոշալ եւ այն է անորոշ։ Դի մութը, դի լեղերին, այն է մութը, այն է լեղերին, դեր մութը, դեր լեղերին, այն էր մութը, այն էր լեղերին, դեր մութը, ձեր լեղերին, այն էր մութը, այն էր լեղերին, դի մութը, դի լեղերին, այն է մութը, այն է լեղերին։ Եվ չեզոք սերի Կորեականները եւս մեկ անգամ կրկնում են, որ բոլորը ենթարկվում են ուժեղ խոլովման, այսինքն, բացի նրանից, որ փոփոխում է արտիկլը, վերջում ավելանում է նաեւ s մասնիկը։ S մասնիկը ավելանում է գենետիվում։ Ուժեղ հոլովման դեպքում ես ընդգծել եմ կարմիրով ներկել եմ այդ վանդակը գենետիվի դիմացի։ Եվ այստեղ ամեն ինչ པարզ է հոգնակի դաթիվում հոգնակիներ միայն դաթիվում ստանում են այն մասնիկը, դեն վեգեն ճանապարհները եւ դեն մենեն մարդիկ Եվ իսկ այս աղյուսակում ներկայացված են այն 10 գոյականները, որոնք չեն ենթարկվում այս հոլովման տեսակներին, այսինքն նրանք հոլովվելու ընթացքում ցուցաբերում են ինչպես ուժեղ հոլովման, այնպես էլ թույլ հոլովման հատկություններ։ Այս 10 գոյականները հարկավոր է անգիր սովորել, որովհետև սրանք չեն ենթարկվում ընդհանուր կանոնին, եւ այս տեսակի հոլովում կոչվում է խառը հոլովում, որոնք ունեն ինչպես թույլ հոլովման, այնպես էլ ուժեղ հոլովման հատկություններ։ Այստեղ է նաև դասհերց գոյականը, որը չեզոքսեր է եւ այն միակ գոյականն է, որը չի ենթարկվում ուժեղ հոլովմանը։ Դասհերց, դասհերց, դեմհերցեն, դեսհերցենս Հուսով եմ շատ բարդ չէր եւ մենք միասին գլուխ հանեցինք։ Արձաբանեցինք ամեն ինչ։ Մի քիչ դժվար թեմա է, բայց հարկավոր է վարժությունների միջոցով ամրապնդել եւ պրակտիկայի ընթացքում խոսելիս ավտոմատիզացիա է ենթարկվում եւ մենք արդեն չենք մտածում, թե տվյալ գոյականը ինչ հոլովով էր տրված, ինչ հարցի էր պատասխանում, մենք ուղակի խոսում ենք։ Հաջողություններ են մաղթում ուսման ընթացքում, ցտեսություն, շնորհակալություն լսելու համար, տանքեշոն։